путешествуем в направлении прошлой жизни. Я раньше эту медитацию с путешествием в прошлую жизнь проводил довольно-таки часто. Были интересные результаты. Э, сразу же говорю, если вы себя увидите каким-нибудь королем европейским, либо вы себя увидите каким-нибудь рыцарем, увидите себя Клеопатрой. Клеопатра у нас было три. Это же диагноз. Был один Наполеон. И его вы его как бы мы направили куда нужно. А, скорее всего, это мультики. Если в этом плане. Поэтому не, не задавайте. То есть здесь важно отпустить и просто смотреть. Также вы должны помнить, что вы будете только зрителем. Ничего, ни, ничто, что, ничего из того, что будет происходить, на вас никак не влияет. То есть вы просто зритель. Вы смотрите на все со стороны. Вы будете видеть себя со стороны. Все, что там будет происходить, оно там и останется. Ничего вы с собой не заберете она так уже спала. <laughs> То есть ничего страшного не произойдет. То есть вы как будто бы просто смотрите телевизор. Поэтому сейчас садимся поудобнее. Лучше все-таки с закрытыми глазами. Руки ложим на колени. Глаза закрываем. Руки ложим на колени. Глаза закрываем. Теперь ваша задача вспомнить сегодняшний день. вспомнить, как вы сидели на занятиях сегодня. Вспомнить, как вы добирались сюда. Кто как ехал. Вспомнить, как вы сегодня проснулись. Вспомнить вчерашний день, как вы засыпали. Что было до этого вчера? Вспомните прошлое воскресенье. Где вы были в прошлое воскресенье, что вы делали? Помните, как вы праздновали Новый год? Это было не так давно. Вспомните, как вы праздновали Новый год. Вспомните, как вы готовились к Новому году. Самые яркие воспоминания подготовки к Новому году. Вспомните конец лета и начало осени. Где вы были, чем вы занимались? Постепенно начинают приходить воспоминания более ранние. воспоминания о встрече всех предыдущих праздников, празднования Нового года, празднования ваших дней рождения. Воспоминания о том, как вы заканчивали институт – институт, у кого-то техникум, у кого-то колледж, у каждого что-то свое, заканчивали учебу. Воспоминания о своем школьном выпускном. Воспоминания о своем школьном выпускном. Вспомните свои школьные годы, наиболее яркие моменты своих школьных времен. Наиболее яркие моменты своих школьных времен. Постепенно вы можете даже вспомнить свое 1 сентября, когда вы впервые пришли в школу. Как вы к этому готовились? Как вы этого ждали, либо наоборот не хотели? Вспомнить дошкольное время. Себя совсем маленьким. постепенно подходите к своим самым первым воспоминаниям. Первым воспоминаниям, когда, которые у вас есть, когда вы только начали себя осознавать. Погружаясь глубже, вы даже можете можете вспомнить то, чего раньше не помнили. Вспомнить, как вас пеленают. Вспомнить, как вас кормят грудью. Вплоть до момента рождения. себя со стороны постепенно воспоминания заканчиваются. И какое-то время вы будете находиться в неком пространстве, в некой пустоте, в которой вы просто осознаете себя. Вы просто понимаете, что вы есть. Рядом с вами есть еще очень много людей. Вы их не видите, вы просто их осознаете. Вы же как не можете увидеть себя. И погружаетесь еще глубже. Через какое-то время вам начнут приходить образы из вашей прошлой жизни. Ваша задача просто смотреть со стороны, как будто бы вы смотрите фильм. Будьте в этом состоянии. Постепенно образы начинают растворяться, уходить. Но вы с легкостью вернетесь в это состояние по своему желанию. Вы с легкостью сможете вернуться сюда самостоятельно. И последовательно вспоминаем момент рождения – себя маленьким. Дошкольные годы, школьные годы, выпускной. Свою жизнь после школы И возвращаемся к моменту, когда вы пришли на занятие сегодня. Возвращаемся сюда, возвращаемся в момент здесь и сейчас. Постепенно открываем Что, македонских нету? Я планка, начать планка. Тоже нет. А как хотелось. Получилось? Как была? если мы спихом. Я увидела сразу темноты, увидела себя умирающим. Старец, лет 90 лысый, седой, с такими комментациями. Так лысый или седой комментарий? Лысый или седой? Ну, вот Лысый и седой. Клеш и а. лысики. Седой клеш. Что-то еще? Я пыталась рассмотреть комнату. Я видела ставни, я видела, как были сделаны стекла, что кровать стоит э, рядом с окном. И я вот прям чувствовала, как с окна идет свежий воздух. Он такой немощный был. Ну, ты вот ты последний уже. Я видела, как будто я глазами смотрю на своих родителей просто. Mm -hmm. Как папа приходит с работы, мама идет с чаем, это где-то Я маленькая, я или маленький. Mm -hmm. А потом я видела себя швеей. Вот. Ну, Может, это... Как же ж не фертить. Mm -hmm. Хорошо были какие-то образы, но не четкие. Не могу сказать конкретно четко. Больше такие световые, как вот э, движения какие-то. Можешь уже не рассказывать. Я не расскажу. У меня был из розового цвета, цвета какой-то э, объемный, объемный какой-то это была сфера, куб, была какая-то сфера, может, это был шестигранник, что-то такое очень яркого изумрудного цвета, и внутри какие-то разные цвета, цвета, цвета, цвета, цвета, что-то что было внутри еще такое объемное, объемное, такое в виде, в виде глаз или что-то такое. А потом оно перетекало в какие-то зеленые спирали, спирали, такие пошли спирали. Вот ну, все, только началось все интересное. В прошлой жизни была кубом. Оригинально. Ну, мне нечего добавить, я тут провалился, по-моему, просто вот фиксировался, фиксировался. Не могу сказать, что я там что-то конкретно делал. Заснул, а подергивался. А я подергивался? Подергивался. Вот у меня было такое в Питере буквально три недели назад. Мы делали невербальный гипноз коллективно. Угу. И, ну, на мне тоже пробовали этот момент ну, я должен погрузиться, я ложусь ради него. Лежу и тоже такой фиксируюсь, фиксируюсь на чем-то. Вижу ворота перед собой, такие удивительные, вообще никогда в жизни не видел, кованые, прямо золотые, с какими-то удивительными такими, знаешь, плетениями. И они передо мной открываются, и все, и я заснул. Тут помнит это. Да, и заснул, когда потом с это просто заснул. Ну, если захотите, видео есть. Хорошо. У меня было состояние только вот я поняла, что это прошлая жизнь, состояние страха, я уже просто, э, опыт такой у меня был. Я чувствовала себя солдатом, убегающим, отстреливающимся из состояния страха. И какие-то сверкающие потом начались красные, ну, на красном фоне желтые, как салюты. И, ну, Время, солдат, эпоха. Может, даже Великая Отечественная, как бы, <coughs> такая форма какая-то зеленая. Mm -hmm. Ну, страхи я... У меня всегда почему-то вот военная тема, вот если фильмы смотрю, я была о чем сильно <laughs> чувствую. Ну, у меня ощущение скорости было в первую очередь. И я потом поняла, однозначно это машина. Вот я еду по серпантину, я молодой человек. Вопрос 41. <laughs> это мое прошлое или это мое внутреннее? ну, вопрос, кстати, возник такой. Ну, ну как я словила? было хорошо. Ну, это точно не будущее. Не, ну, Может... А не, ну а чего? У меня, во-первых, на том моменте, когда э, вот уже после рождения, да, когда пустота, вот это вот mm. период, у меня было такое ощущение, как, боже, я не знаю, <laughs> душа в пятки уходит, мне так было... Страшно? Да, вот очень неприятно. И, может, ну, в, этом, в этот момент как-то начала более осознанно, так, чтобы прямо сказать, увидела, может, себя нет, но элемент какой-то вот комнаты. Красивая мебель какая-то такая, вот светлая комната, и, ну, такая больше под старину какое-то, золоч... золото. Узнаю мамы про роды. Может быть, сложные роды будут? Да. Роды были сложные, да, основные. А, Асфиксии ну. не было. Э, у меня было, что хотели меня вот этому попечали. Да, но потом ну, как бы врач И говорили маме, ну, она задыхается, вы знаете, что она сейчас умрет. Ну, я лежу, что я могу сделать? это вот отсюда страх? Вот тебе да. страх. Очень страшно. Хорошо. Ну, с этим страхом можно потом в дальнейшем разобраться. Его убрать. Э, Тебя спрашивают. Ну, а я же в прошлый раз, помнишь, не зашла, когда мы были а, в Закарпатье. А в этот раз от первого лица увидела домики с э, небольшие домики с брусчаткой, брусчатчатым, дорожки брусчатчатые. И побережье такое теплое, средиземноморское. Почему от первого лица я не видела себя? Ну, от первого лица. То есть я хожу по этим улочкам, такие домики. Ну, кукольные такие нарядные. Деталик. Можешь ехать в Европу. А в прошлый раз я не видела. Вот я же вообще не зашла тогда. Можешь в Европу ехать, требует гражданство. 30 человек зашло, я одна Я был в прошлой жизни. У меня было чувство полета. Реально сперва. Ну, сперва какая-то обычная скорость. Потом стало, наверное, ну, нереально очень быстро. После чего туман и как эта платформа, никуда я не повернусь, везде громадные часы. То есть на ну, этом путешествие оно закончилось. Ну, захотите, можете повторить. Вот